Ah, abalungi abatulaba atuddeyo nkwaniriza nnyo eno yo puroguramu yaffe wajyotya puroguramu wajyotya egenda kubeera nga ku mayengo ga tv yo tiviki olieyo webuuza bagiyita fk television fk television ekola biki eriko programus nyingi naye nziza okwanjulira puroguramu yaffe eŋŋanzi ennungi esomesa ate ngaeyigiriza puroguramu eno bagiyise wajjootya wajjootya tukola biki tuleeta baserebu bo serebu ki gwoyagala okulaba gwoyagala okuwulira bakugamba alya mmere ki kala kyezisinga omunyumira mufumbo si mufumbo byonna byonna ebibuuzo byobadde olina ku serebu wo fk television mu puroguramu wa jotya ezze kuddamu bibuuzo ebyo byobadde weebuuza basabo ne bannyabo tusangibwa ku mutimbagano gyonna social media platform kwe tuli genda otegemu fk television ku youtube bona omala okuteekamu nkusaba busabi maama taata kojja naawe atulaba eyo you subscribe akadde ako akamyufu kakonemu bwomala okakonamu layikinga bwomala okulayikinga tufolowinge bwomala otufolowinga tusheyalinge bona omala osheyalinga awo noogenda kuba oddiddwamu ebibu ebibuuzo byonna byewebuuza ani gwoyagala ani gwoyagala okulaba ani gwoyagala okumanya genda mu comment section tubuulire tinze njagala gundi njagala mumubuuze kino program wajja otya buli omu mu lugendo lwe olw'okufuuka serebu ayina bwe yajja basabo ne bannyabo fk television program wajja otya ez'okuddamu ebibuuzo ebyo byonna kati gwegenda bugenzaawo otubuulire bwomala otulaikinga folowinga sheyalinga ogendaawo mukome nti otubuulire nti ono gwenjagala nono gwenjagala ali biki ali bino nawuwulirako bwe nti tugenda mumukuleetera tugenda mumukutuusaako awo wenyini wooli otunda manda oli mu takisi gyovuga nedda owummuddeko ku dduuka lyo aa mbadde waka nga mpumudde ebyo byonna ogenda kubiraba era ogenda binyumirwa okuyita ku mayengo gano aga fk television efuka television program wajotya nzeomwanjuzi omutesitesi waayo era omuweereza waayo nga bulijjo tugenda kukuweereza programu eno tewemula program osobola ogiraba n'omuntu yenna osobola okugiraba ne taata ne kojja ne senga mujje tunyumirwe mujje tuyige ate nga bwe tweyongera okumanya era n'okuyiga baserebu baffe basewo ne banyabo tulayikinge ekyo kye kisinga obukulu bwomala otulayikinga tufolowinge bwomala otufolowinga tusheyalinge byona omaze obikola amaanyi go ge maanyi gaffe buli lwonootwanika waggulu amazima gali nti naffe tugenda kubeera nga tuli waggulu lwan nsonga nti amaanyi gaffe <laughs> gemaanyi gammwe efuke televisioni tusimbudwe